Anda syukur atok. Nanti mana itu Ales. Ada titik. Oh, apa? Oh. Dibungkul, Waduh. masih biru merah penak banget. Ini durasinya lama, Dek. 5 jam. 5 jam. Sambungnya iya, iya, iya. saya apik, disuguhne mamas-mamase. Sing apik sambunge. Sampeyan pas-pas tarik wah tarik wah tarik hah dhuwur tendangane. Dhuwur tendange. Tendangan dodor weteng. Oh. Atur nah, wae. tangan gem gem tangan begini gem Yo balas, kalau balas. Tenang. Cukup-cukup. tanganmu aja mbok nampani tendangan. Siap. Siap tendang, siap tendang. bendu. Terus. tahu tahu nah betul makanya dia lah marah bantingan ya nah bro balik balik nggak bawa soal oh kuku ya nggak mau toh nggak mau bentar terus terus apa sih Terima kasih Anu. Terima kasih. Ini Maro. dilebokne nih Weteng nih kuwi lho. Oh, ah. nah. Nah, hindari. Nah, langsung. Nah, langsung. Tuh, mau hindar langsung dilebokne. Saut ragu ini nah penting terus itu oh, Nah.

sing Keren deh, ini durasi ini urung rampung. Kaliman. Lokar. keren luar bangun. Kalau dia luar bangun, dia luar bangun. Jadi ngeleng lah, Kaliman.